Ese é o emprego que se está creando en Galicia e que o PP saca peito dicindo o emprego que se crea en Galiza. O 20% dos traballadores e traballadoras por conta allea sofre pobreza laboral. O 92% das persoas con salario máis baixo teñen contrato a tempo parcial. E a brecha salarial entre homes e mulleres é maior en Galiza que no Estado. No Estado, en 2004, foi do 24%, mentras que en Galiza foi do 24,17%. A contratación a tempo parcial e a brecha salarial condenan as mulleres a vivir na pobreza, pero hoxe comprobamos o desprezo que vostedes sinten polas mulleres, co cal entendo que sigan mantendo estas discriminacións. A brecha salarial entre homes e mulleres é inxusta, inxustificada e inaceptable, pero as súas consecuencias acumúlanse ao longo da súa vida profesional e resulta unha brecha máis significativa nas pensións, que son un 39% menores que as dos homes sociais. Esta realidade de precariedade laboral manifesta explica tamén por que a Seguridade Social gana cotizantes pero recada cada vez menos. E ata un terzo de todos os contratos que se asinan un mes en Galiza teñen unha duración inferior a sete días, que maravilla de emprego están creando vostedes. En Galiza o aumento dos ocupados a tempo parcial foi do 26% entre o 2007 e o 2013 dos cales o 76% son mulleres. En 2008, o 75% dos contratos registrados en Galiza tiñan xornada a tempo completo. En 2014 pasouse do 75% ao 63%. O cal indica que o emprego que se está a destruir é emprego a xornada completa. Nese mesmo ano 2008, o 24% dos contratos asinados foron a tempo parcial, fonte o 37% do ano 2014. En canto ás modalidades de contrato, cada vez gañan máis peso os contratos de carácter temporal. Só o 7,8% das contratacións realizadas en 2014 en Galiza foron a tempo completo. Só o 7,8%. Non axuda a mellorar esta situación o desinterese que ten a Xunta pola calidade de vida da clase traballadora e polos dereitos das mulleres, empezando pola precarización laboral imposta ao persoal da Administración Pública Galega, que chega á indecencia no caso do persoal de SEAGA que conta só coas garantías do mm, Estatuto dos Traballadores ou negárselle a aplicación do quinto convenio único do persoal laboral da Xunta. A combinación de crise crise democrática, de, de demográfica, de destrucción de emprego durante sete anos e a evolución cara ao modelo laboral baseado no traballo precario está agravando ademais a dependencia de Galiza da Caixa da Seguridade Social. Os datos da Tesorería revelan que no ano 2014 o gasto en pensións foi un 14,1% cento eh, maior que antes de empezar a crise. Mentre os ingresos xerados polas cotizacións galegas no mesmo período sitúanse nun 17% menos que antes de iniciarse a recesión económica. Os últimos datos sobre condicións de vida dos fogares relativos ao ano 2013 publicados polo IGE durante o mes de suño volven a evidenciar que a brecha en Galicia, entre a Galicia Atlántica e a Galicia interior agrándase cada vez máis. Máis dun terzo das familias, o 35,3%, dependen das prestacións públicas e non das rendas do traballo, seis puntos máis que antes da crise. A porcentaxe de fogares que viven do diñeiro público é moito máis elevado nas provincias de Lugo, e eh, Ourense que nas de Coruña e Pontevedra. O informe do CES, do que xa temos falado nesta, neste pleno, en comisión, debuxa unha dramática situación que vostedes negan constantemente, pero que non poden rebatir con datos nin con informes oficiais porque, como dicíamos na anterior eh, proposición non de lei, dende o Banco de España, o INE, o IGE, a OIT, todos os organismos nacionais, estatais e internacionais o que están dicindo é que o que está ocurrindo no Estado español é unha destrucción de emprego de calidade para crear emprego precario e que a reforma laboral só conseguiu baixar salarios e abaratar moito máis o despedimento. Agora xa só nos quedaba a brillante idea que se está lanzando do contrato único para que todos os traballadores e traballadoras sean eventuais sin dereitos. Ese é o camiño que vostedes están levando. Ese é o seu camiño, non a recuperación da clase traballadora nin dos seus dereitos. Polo tanto, lle fago preguntas concretas. Que actuación está a levar a Xunta para mellorar... Oi, para mellorar os salarios galegos? Tomou algunha iniciativa? Chamou a patronal, convocou unha reunión entre sindicatos, patronal e administración para falar de como se poden mellorar os salarios galegos e a contratación galega. Cando pensa a Xunta mellorar as condicións precarias laborais e salariais dos traballadores e traballadoras públicos, devolvéndolle os seus dereitos, e cando pensa aplicar o quinto convenio único do personal laboral, o persoal de SEAGA, Cando promoverá a Xunta un acordo entre a patronal e os sindicatos para avanzar na igualdade salarial entre homes e mulleres? Ten a Xunta algún plan de recuperación e fixación de poboación no medio rural? Que lle ofrece a Xunta a mocidade galega para que estableza o seu futuro no noso país? Máis aló das medidas fiscais de sempre, esas como as que presentan nestes orzamentos, Mm, con referencia á redución de impostos do IRPF que van a castigar as clases medias e a favorecer a quen máis gana e o gran capital. Eso é o que están buscando con esa reforma. A parte desas medidas fiscais, ten a Xunta algunha iniciativa política para mellorar a natalidade e loitar contra o envellecemento da poboación? E xa para rematar, que mensaxe de futuro ten a Xunta de Galiza para todas as persoas galegas en desemprego de longa duración que xa non reciben ningunha prestación pública e viven na pobreza dependendo da beneficencia? Espero que conteste a cada unha destas preguntas en concreto. Moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Ten a palabra o Consello.